Künstlerinnen, Freischaffende, Kreatives, Polo, äh, Prekariat. Was ist nun mit euch los? Empor die Fahne der kreativen Revolution. Entfaltet das Sturmbanner des Proletariats. Los, lasst es uns anpacken.